Bos días, hoxe vou vos ensinar como facer unha máscara ante a situación que estamos a vivir e así protexernos cando vamos pola rúa. Para facela imos a necesitar un cacho de tea, agulla e fío, unhas tesoiras, corda e por último unha regra para medir. Comezamos medindo eh, un cadrado de 20 por 20 centímetros. Cando xa o temos recortado e listo, Imos a facer tres pregamentos, de xeito que nos quede así. Eu puxen uns alfileres para que se me aguantaran e a hora de coser me fora máis fácil. Cando temos todo cosido, chega a hora de poñerlle os, os fíos para que se poda atar. Eu o que fixen foi coller a corda que tiña e cortala pola metade e despois esas dúas cordas cortalas outra vez pola metade. E os catro cachos que me quedaron cosín cada un a unha esquina. E así me quedou, este é o resultado. Bueno, este foi o resultado da nosa máscara, espero que vos servira moito de axuda e que vos gustara moito. Un saúdo!